tutti perché cosa è Tenerife? Oggi siamo in una finca di banane e platano, come dice Giorgia, e stiamo vedendo un taglio di banano in diretta. Qui vediamo se riusciamo a inquadrarlo. Il gravido, ecco il duro. Sa, fatta. Meraviglioso gravido e indolore. Ecco, ecco, il plato andato.